Bizden 32,12 ile 0,5'i çarpmamız isteniyor. Ondalık kesirlerde çarpma işleminde tam sayıları çarparken kullandığımız yöntemin aynısını kullanıyoruz. Çarpmayı bitirdikten sonra sayılarımızın ondalık bölümündeki boşlukları sayıp aynı sayıda boşluğu işlemimizin sonucuna ekleyeceğiz. İşlemin sonucunda bu şekilde ondalık yapmış oluyoruz. Bu iki ondalık sayıyı çarpalım. Elimizde 32,12 ve 0,5 sayılarımız var. Sayıları yazarken her iki sayının virgülünü de aynı miktarda istediğimiz kadar sağa kaydırabiliriz. Çarpma işlemini yaparken virgülün yeri, ikisinde de aynı miktarda oynattığımız zaman önemli olmaz. Virgülü yok bile sayabiliriz. Yani 3212 ile 5'i çarpabiliriz. Ondalık kısımla sonra ilgileneceğiz. O zaman başlayalım. Sadece 5 ile 3212'yi çarpacak olursak, 5 kere 2, 10, elde var 1, 5 kere 1, 5, artı 1, elimizdeki 1 de ekledik, 6 oldu. 5 kere 2, 10, elde var 1. Ve son olarak 5 kere 3, 15, artı 1, 16. Başka sayı kalmadı. Burada 0,5 ile çarpmamıza gerek yoktu. Daha doğrusu 0 ile çarpmamıza gerek yok çünkü 0 ile çarptığımız zaman bir sayıyı her şekilde 0 elde edeceğiz. O zaman 5 kere 3212 bize bu sonucu verdi. Şimdi ondalıklara bakalım. Ondalık virgülünün arkasındaki rakamları sayıp bunu sonuca ekleyeceğiz. O zaman bakalım çarptığımız sayıların ondalık virgülünün arkasında 1, 2, 3 tane rakam var değil mi? Bu sayıdaki boşluğu işlemimizin sonucu için de uygulamalıyız. Burada 1, 2, 3 aralık ilerliyoruz ve virgülü buraya koyuyoruz. O zaman 32,12 çarpı 0,5, 16,060 yani binde 60'a eşit olacakmış. Ve buradaki 6'dan sonraki sıfırı yok sayabiliriz çünkü bu sıfırın sayımıza bir etkisi yok. O zaman bunu 16,06 şeklinde yazabiliriz. Son olarak sağlamasını da bir yapalım. Burada yaklaşık değeri 32 olan bir sayımız var ve bu sayıyı 0,5 ile çarpıyoruz. Hatırlıyorsanız 0,5 demek 5 bölü 10 demek. Yani 1 bölü 2 ile aynı şey. O zaman aslında 32,12 ile 1 bölü 2'yi çarpmış oluyoruz. Bu da 32,12'nin yarısını alıyoruz demek oluyor değil mi? 32'nin yarısı 16 olduğuna göre ve 0,12'nin yarısı da 0,06 olacağına göre bu sonuç gayet mantıklı ve doğru oluyor.